カいね。まったくあなたという娘は。申し訳ありません、カーリーおばあ様。あの社交パーティーには大切な方がたくさんいらしていたというのに。迷い込んできた野良犬にかまけて、ご挨拶もおろそかにするだなんて。あんな汚らしい犬。 犬が欲しいのならもっと品性のある犬を飼えばいいではないですかあの野良犬は後で執事に行って始末させなさいでもおばあ様黙りなさいあなたは上流階級の品格の意味を分かってないわ。 あの場でご挨拶する必要のある方が何人いたと思ってるのあなたには物事の重要性が分かってないのですあのパーティーは当家の格式を示す絶好の機会だったのよその大切さを認識していればあんな犬カ <coughs> ーリー その辺にしなさいあなたカイネだって悪気があってやったわけじゃないさ家の品格を気にする前に優しい孫を持てたことを誇りに思ってはどうかなあなたはそうやっていつもカイネを甘やかす私がどれだけ家のことを考えているかいつまでも成り上がりの軍人家族みたいに思われてて恥ずかしくないんですか そうだなすまんすまんなこれからは考えるようにするよ <laughs> おじい様申し訳ありませんなに構やしないさあいつも本当は優しいやつなんだがな。 レギオンとの戦いでカーリーの心は傷ついてしまったんだあの戦いは本当につらい戦いだった昨日まで人間だった隣人が家族が恋人が凶暴な敵になるんだ何人もの仲間が失われた。 私やカーリーにとってあの戦いは本当につらいものだったんだよはいカーリーおばあ様があの戦争の英雄だったことはみんな知っていることですおじい様とおばあ様たちがいたから今私たちが生きていけるんですそんな大層なもんじゃないさ生きるだけで必死だったんだよ 必死だっただからカイネカーリーを許してやってくれおじい様許すだなんてそんなそうそう裏庭に犬小屋を作っておいたよおじい様彼が気に入るかどうかはわからないがねああ 彼だったかな女の子ですわおじい様そうかいじゃあ屋根の色はピンクにしておくんだったな